Economia Amposta, que forma part de la xarxa Puntic, és un servei de la Generalitat en el qual treballem diversos aspectes des d'un eh, des punt de vista social i digital. Llavors treballem temes com l'ocupabilitat, com l'aprenentatge i com la participació ciutadana. Tenim infants, tenim joves, tenim adolescents, tenim eh, gent gran, treballem grups de dones, treballem eh, minories ètniques, Grup Untic Santa Bàrbara se troba dins del que és, forma part del que es coneix com a Smart Centre, on hi ha diferents serveis integrats, l'àrea de promoció econòmica, la biblioteca, punt Untic i l'àrea d'informació juvenil. Quan un usuari té alguna necessitat en quant al maquinari, a les eines, als coneixements, des del punt TIC intentem proporcionar-li les eines que necessita per a poder dur a terme la seva tasca. També oferim moltíssima formació per reduir l'escletxa digital que en alguns sectors i en alguns col·lectius ens trobem i també treballem moltíssim en els infants, en els més petits i en els joves per a oferir-los no només lo poder utilitzar les noves tecnologies, sinó que ho facin de manera correcta. Ens dediquem principalment a tot el que seria Eh, administració electrònica, ajudar al, al ciutadà en, relació, en la relació que té amb l'administració pública, a les empreses, fem una mica tot això. No? Les jornades com, les que, com la que hem assistit avui en posta eh, faciliten eh, la comunicació entre tots els membres de la xarxa perquè penso que és important eh, descobrir què fa el teu veí, el teu company en definitiva, per veure si tu pots aplicar al teu dia a dia.